मार्गो के ऊपर ऊपर उल्टी अच्छा अब नहीं करूंगा बैठ अरे बेबी उल्टी करने आया हूँ मैं उल्टी करने आया हूँ भार्गव भैया भार्गव भैया कैसे हो भार्गव ने टैडी के ऊपर उल्टी कर दी <laughs> भार्गव भैया भार्गव भैया कैसे